La decisión de, comenzar a, tener alumnos de formación profesional fue por, cómo nos lo contaron precisamente los responsables de Jesús. Tesur nos, explicó que era una formación profesional distinta a lo que hasta ahora había eh, en España y nos pareció que era el futuro, nos pareció que, era eh, la, mejor manera de formar a profesionales integrándolos ya desde el principio en una, empresa, en este caso en un hospital y en un servicio de imagen diagnóstica. El trabajo que hacen en formación, eh, formación profesional dual los, eh, alumnos que están en, imagen diagnóstica, pues lo que hacen fundamentalmente es radiología, eh, apoyo a, la realización de ecografía por, parte de, del radiólogo y TAC creo que en el Hospital de Molina precisamente es uno los sitios donde más pueden aprender, porque además hay una actividad muy importante. Nosotros hacemos la imagen diagnóstica de la comarca de la Vega Media, de Molina y, de, los pueblos de la comarca, en total de unos 120.000 habitantes, y tenemos diariamente en torno a unas 300 eh, exploraciones diagnósticas de este tipo, con lo cual tienen un volumen importante para poder desarrollar bien eh, las técnicas de imagen diagnóstica. Nosotros le damos bastante importancia a la figura del tutor, de tal manera que tiene dos tutores. Un tutor que es la persona responsable de formación de nuestra empresa en el Hospital de Molina y luego el tutor que está asignado dentro del servicio. Eh, el tutor de, dentro del servicio, puesto que su labor es guiarlo y enseñarle las distintas técnicas para, para que sea un buen profesional haciendo imagen diagnóstica, y por otra parte, el, tutor de empresa lo que le hace es un, eh, digamos, una, una, una, introducción dentro del hospital de una manera más global, para que vea otros servicios, para que entienda que es el hospital de Molina, que no es solo un servicio de imagen diagnóstica, sino un servicio en el que hay cirugía, en el que, en el que hay eh, urgencias, en el que hay hospitalización, para que vea más la globalidad de la asistencia sanitaria y no solamente se quede en el servicio. Nuestra experiencia con la formación profesional dual y especialmente con CESUR pues es una experiencia muy gratificante porque eh, ha sido una manera de, tener alumnos que a la vez se estaban implicando en la, empresa haciendo prácticas y era una manera de, seleccionar precisamente personal para después incorporarlo de una manera más estable al trabajo como técnicos en imagen diagnóstica. A lo largo de estos 5 o 6 años que estamos teniendo alumnos, pues va siempre muy positivo. De hecho, la mayoría de ellos les gustaría luego seguir trabajando con nosotros, lo que quiere decir que, la verdad su experiencia ha sido positiva. De hecho, algunos de ellos se han integrado. Quiero recordar que en estos años hemos integrado a, a seis, alumnos que ahora son trabajadores plenamente del hospital por tanto creo que, estamos muy contentos y yo también. Puesto que seguimos tantos años con, con Jesús, eh, eh, quiere decir que estamos plenamente convencidos de que la formación profesional dual de Jesús eh, es, como ya he dicho en otras ocasiones, es la mejor formación profesional dual que se pueda dar en la región de Murcia. estoy convencido que Jesús es una empresa muy seria, muy responsable y que apuesta mucho por la formación profesional dual y que eh, nos abrió ese camino, pues yo lo recomendaría sin ninguna duda. Eh, para mí, eh, sin CESUR, la formación profesional dual en la región de Murcia estaría un poco roja o escasa. Estamos convencidos, estábamos convencidos en ese momento y ahora lo estamos más todavía de que esa forma de, formación precisamente es, es la forma ideal.